Cześć i witajcie, z tej strony Burn.pl i witam was w kolejnym odcinku w świecie gry Mortal Kombat Complete Edition. Witamy w rozdział 8 Sub-Zero. Walczymy z Cyrapsem, bo, bo on chciał, żebyśmy wrócili. Jednak przerobili go na cyborga, mimo że na początku fabuły chciał być nigdy nie być. Teraz walczymy z Sub-Zero, który ma fajne ciosy. SAG, SDAJ, SDT, od kołusza SDG. SDT, czekaj, SDT. Ja, SDT. Kurde. Wow. No Ostatni. Wejdź tu człowiek. Kurde. Wow. Dalej ma swoje mocne. No. Stawił. Jak ty to zrobiłeś? Ślisk, ADJ. Kurde, nie, nie, nie, nie, nie. Mnie zaraz zabije. Pelusiu, chodź tu. A X-Ray. Zamraczamy serce, gnieciemy. I rozwalamy klatkę piersiową naszą twardą czachą. Jednak zwyciężyłem. Byście się pytali, jak, jak jest tyle odcinków tak szybko. Ja nagrywam kilka odcinków dziennie, w tak przerwę. Jakby. Kończę jeden i od razu nagrywam następny. Dlatego jesteśmy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy ostatni. Damn. Zostaw mnie cfelu. Jest jeszcze raz listy czasów Właśnie, SDG. Jo. Wow. Tam dobrze się spelu. A jednak nie. Jesteśmy tu na innej arenie. Przecież sobie my zawsze jesteśmy na innej arenie. Bo zmieniamy lokację. Sub-Zero szuka swojego zmarłego brata. Chcę się dowiedzieć, e, kto... kto go zabił. Czy kto? I will face the Lin Kuei when my task is done, not before. The readings were getting stronger and now they're gone. I... Sub-Zero? But... you're dead. I am not the Sub-Zero you speak of. He was my brother. No wiem. Your brother? I am only here to learn Sub-Zero's fate. He was killed by someone named Scorpion. Where would I find him? Try the Colosseum. That's where... Co tu się dzieje? You have disturbed our regeneration process. Nie, Hermacz znowu. Nie! Tylko mu coś zrobisz. Nie! Zostaw Jacksa! Nie! Nie! Jego ręce! nie. Nie. Walczymy z Ermakiem. On urwał ręce. Ten, no, jak on się nazywał? Jeden. Urwał ręce Jacksowi. Teraz nie wiadomo jakim cudem Jacks jeszcze żyje. Ale mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Kurde. Ła, co mnie tak zapierdzielasz? Masz, kurde. Kurde, jest przeskoczył z kajki. Szymon zawsze przeskakuje wtedy, kiedy, kiedy ja chcę. Yeah. Hmm. Wow. Nie, to było. Teraz AG, Chen i... Zabrażamy go i... Nie, wygrał. Jeszcze raz trzeba listę ciosów. Tak. Round two. Fight! Wow. Z felu kurde, wszystkimi kontrolujesz. Jesteś za szybki człowieku, udar mi dał. No ej! Kurde! Człowieku, ogarnij Na. Jesteś za szybki. Nie może być. Kurde, zadłość się. Sistraya by pocisnę teraz, kurde. Jak on nie pocisnął Sistraya, to ja też. Nie Będę pocisnął Sistraya. ej, zostaw mnie. Będziemy. będzie mnie... Wow. Kurde! Jak ty to zrobiłeś? Kolejny trudny przeciwnik, którego się nie da zabić. Trzeba tu kurde zamrażać. Właśnie, nie sprawdzałem chyba jak ma wyrzut, wyrzut Scorpion, boże Scorpion, e, Sub-Zero, Control. Control. Złap go kurde. Wow, prosto w cyce, kurde. Lud. Masz, kurde. Wow. Kurde. No ej. Co robisz? Masz w czachę swoją tempą. здесь открыть. Ну, посколомно. Ладно. Обзиру молдуни эмоция изображания. Как видите. Najlepiej jak on jest kultywer zablokowany, czyli tak... To sam jesteś homo. Kurde. Wow. No nie! Kurde. Ermak, wiesz, że to jest wkurzające, że ty mi tyle zabierasz HP? Kurde, frejerze spamy. Spamerze. Kurde, spamił. Kurde. Z swoimi zasranymi... Kurde. <laughs> mu się dziwnie szata sam wróciło. Dobra, rozwalamy go nareszcie. A nie, jednak nie, jeszcze nie. Teraz go rozwalamy. No. I remain whole for now. Sonia Blade to command. Sonia Blade to command. Do you read? Sonia Blade to command. Do you read? You have stopped the bleeding. Yeah, but he needs a medic as soon as possible. I must go to the Colosseum. But I need your help to There's get There's a portal to the south. You can use it to transport yourselves back to Earthrealm. Mother... That portal better be close. <clears throat> Yes, friends, Więc nie wiem, nie Jaki to nas z kimś bije, ona mocno bije. No, widzę, że w Koloseum nieźle się dzieje. O, To był klasyczny kostium Smoke'a. Nie, ona go nie zabije. Ona go nie zabije. You must odwal się od niej. Nie. Shortham go zabił. Co? Co chcesz ode mnie? Od, od kitany, kurde. Sferu. Shao Kahn, I challenge Scorpion, the murderer of my brother. You will bring him before me. No one makes demands of the Emperor. Reptile! Znowu reptile? No kurde, on trzeci raz. Reptile, mam cię dość. Round one. Fight! I tak cię zabiję szybko. Nie jesteś zbyt mocny. Wow. Teraz akurat to było mocne. Przyznam. Gdy. Przez ten... weź tej niewidzialności ze strony. Gdy. Nie spam frajerzy. Wow. Kontrę mi zrobił. zawołał dźwięk. Jest kulony. Teraz na początek rundy go roz, roz, zamrozimy i idź z Niszczymy twoje serce i łamiemy twoją czachę. On ma inny system czachy, bo to jest... piecie. Jeb jaszczur, co nie? A, nie udało ci się zielonej, bo że był, kurde, twojej Nie. Au, zapraszał swojego istnienia. Au, moja czacha. Au, moja klatka piersiowa. Kurde, on mnie zaraz zabije, jak tak dalej pójdzie. Wow. Yeah! Plunął na mnie swoim patrzem. Rozwalony nareszcie. Your followers hold you in high esteem, Warlord. They fight and die for your amusement. My brother participated in this folly. I do so only to face his killer and you shall. What is this? You are not Sub-Zero. I am his family and clan. I fight for his honor. He had no honor, and you will die as he did! Round One. Fight! Scorpion. Znowu klasyczna walka, tylko że tym razem jest odwrotnie. Teraz my walczymy ze skorpionem, a sam jest skorpion z, z Subsirem. Kurde! Spamisz znowu. Dać cię kiedyś zamrożę, co... kurde, wspaniałe to jest. Ej, co mnie pali. Ej! Przestań spamić sobie gówna, skoro i tak nie umiesz walczyć. Wow. Kurde, jak ty... Kurde robisz? Spamerze zastrany. Przestań spamić. No. Ej, kurde. Wiedziałem. sub zawsze musi... Boże, e, Skorpion zawsze musi spamić. Ja tu nawet nie mam teleportu, to jest wredne. Round two. Fight! Kurde, daj się zamrozić, celi. Masz, kurde. Serce ci rozwalę. Twój ryj. Kurde, przestań spamić. Przestań spamić. Bo ja zaraz cię zaspamię, kurde. да. Хуилы. Patrzcie, w jednej rundzie go rozwaliłem. Teraz ostateczna runda. bo jak mnie nie zabijesz. Ej, kurde. Chcesz mieć zero widzów, Scorpion? Wow. Kurde. Unsub! Unsub! Kurde, wiecie. Spel zawsze muszę spalić. Swoim teleportem zasadem. No zostaw mnie! Rzeczy zas zaspalnie. No, już jest wiele, mogę cię zaraz zastanę. Jak nie zdążysz sobie żadnego ciosu zmienić. Kurde! Zostaw mnie. Zostaw mnie. Przez ciebie jest dłuższy odcinek, kurde. W cycki bije ten ostrze, kurde, i zginiesz. No. Nareszcie. Gdy z nimi się ledwo da wygrać. Kuba. No, kurde. Zaczynamy od X-Raya. Trzeba mu zabrać dużo HP. No ej! Nigdy nawet mi nie pozwalasz czasu użyć swelu. To już jest wredne. Kurde. Bądź tylko transpomerska szmata. Ja cię zaspamię, kurde, i zginiesz. Wow. A. Kurde. Jest! Plus 6000. For my brother. Nie! Nie! Who now interrupts the Emperor's tournament? Sub-Zero? No! cannot save him. Stay here, they will take you as well. We request they return him to our temple for judgment. And what do I gain from granting this bold request? The Lin Kuei's loyalty and service. Very well. He is yours. Yeah. The flow of time has been changed. I spared Smoke this fate, only to watch this new Sub-Zero fall. Nie zamieniajcie go, nie! Nie, zabrali go. How is it that Earthrealm ninjas brazenly appear before me when my daughter, Princess of Outworld, was sent to intercept them? Father, Begone! I... Katana's faith is a slender reed bent before the storm. If it can be uprooted altogether. Sure, let's go ruin someone else's life. Hiterst. <laughs> Jasne, zniszczę życie. Kurde.